Claro. Is ah, this Isma? I, ah, it is not necessary to know who I am. Uh, all I want, what is necessary is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning and I want you to take it seriously because this is not a joke. okay so isma uri muntu wa gavumenti usagarawe eh? eh, ise nk'abantu bahuriganiza um, maze nakunkambira wabine bigende maso ku interineti nsonga za eyapoto zimanyi Uh, so uh, yes uh, saagala ogende maaso ngaopostinga postinga abantu abo jagawesonyi ensonga za airport zagenze mu authority ezibuvunanyizibwako mbadde nkusaba obyesonyiwe saagala wefura ennyo hiro eh, eh, kati kirungi kuba owuliriza obubaka bwange bwebo saagala nziremu kubira essimu ku nsonga y'emu ontegeera bulungi ontegedde ekikulu sikuntegeera ekikulu sikuntegeera ekikulu kufuna meseji yange nsuburenke kutuseko bulungi yes byemwakoze si bibi birungi naye kyenkugambye sizifaya sizifaya my friend obubaka bwange bwe busagaranziremu kukubira oba tosobola kufunayo warningi ebirala saagala kumanya so njakola ekyetagisa yes wasiza otya roni pittsburg pennsylvania fildefaye amugamba muti abantu abali canada abantu abali south africa abantu abali japan illinois abantu abali vancouver nevada abantu abali las vegas las angeles abantu abali london town ab'emikwano abali mu middle east abu dhabi doha kiri kitya bannange timama tinamwe mwenna abantu abali south africa doha nairobi abantu abali dar esalaam abantu abali mombasa abawangalira erilongwe namibia abali dubaya abawangalira sharja abali deira genda e medina mecca abali edoha eh, ababonyebonye olwa uganda ni airport yano yeah, Uganda ni what? Airport. So ladies and gentlemen, wake up. Tutaandikide ku Uganda airport. Katutereze. Mama, tuje jitirize. So we must talk to them. We must talk to them, no? Yeah. Oluvanyuma lw'abantu okumpeereza obubaka. nga beemulugunya emirundi egiwera nfunye obubaka obwo bwanjawulo madamu kalungi guddukanya airport handling oli muwala muto nze wempita ku airport mumpisa bulungi nnyo oba muba temwagala mbogerere mafuukuule kubanze sisirika nja sirika ndi muntaana temwandabye ku byalugabo wa nssf oyo byalugabo wensf yabba billioni yes yafuna kikibaka billioni 3 mu nssf n'azimba eri ziwooteeri n'atunda ettaka lya nssf wano wano ku lubiri kati ate ayagala bamwongere obwa board of directa bamugamba mukwano sooka otulage ku ssente e, igg ze yagamba wazitwala byalugaba tayagala kubanga amanyi genosalimu sale webamugamba biliyoni zabandi ziriwa ngadduka ekapeeka ngadduka ekapeeka nti munyankole kati alowooza olwokudduka ekapeeka bajja byalugabo ojja kuleeta sente z'abantu mukama tujja mumusaba ofe sirand painful death akakabuto kakuzimbe ate oyina ebirwadde ofe siro painful death byalugaba yes kati uganda airport muyineewo muze oguyitiridde oba lwokuba abantu bambi tebatulavolinga tulavolinga mubabuuza ebibuuzo ebitabakwatako lumu nagenda ku eyapooti nensanga ekisajja kyambadde ebbulu kiyimiridde wano wabweru kwalaivo dipaca nekiŋŋamba ekisiru mbuweriziyo wa pasipooti nemugagwe mayuuga kumanina oyimiridde ku mulyango ate ombuuza pasipooti oli musiru genda otuleeri mu desiki nekiŋŋamba oyinza yimirira ebweru enyonyi n'oginda kasitompayo ku ssente mukwano njagala abantu bategeeza abali ku kawunta za airpoti toyina mulimu gw'amaanyi nnyo gw'okola yu olinga bano bateyira b'omu banka hu kawunti awa mane ne kaddawo ne kafumbiziza obumwa ne kabufunya bukalinga obwaki oba labubwa zisente You just count our money. Nene kawuzu umyorutwe musimanyi mboka banka kakola kuteira. Namu abantu abakola kwe ya poti entebe kukaunta. Mui. Mui. Toina kubana lugezi gezi ruona. Lugezi gezi chiruo ina wambwa. Temu traveling angakaba mu is your first time to be there. Uvudiri umanyira travela economy supporter. Do you know what it means to travel you idiot? You idiot. kitudde kawunta kizimbye amambuluga kitawanya abantu abagenda omusajja yampeereza obujulizi mu amerika nga ebbaasa yabadde mu dola bitaano mu nnya ne bamulekeramu dola emu mutwala ebintu by'abantu mudireyi ngaabantu okulinnya ennyonyi mufaaki n'ensi omuntu akulaza ebyetagisa alina tiketi ye agenda ku nnyonyi is traveling nekizunza endali nekizunza agatama abamu balina ebinnyo byafuluma anti babajja eyo ne babasuulaawo nga eh, n'ebinnyo bimuli kungulu kati alowooza mbweolw'okutuula ku kawunta y'entebe airport akola omulimu gw'amaanyi u idiot olinga buno bwe yahostesi nze saagala eyahostesi ammanyiire kubanga oli waitress wa mubanga just waitress the only difference nti okolera waggulu risikiteeka naye nekawuzuuma mu nnyonyi okayita nekaddino nokugaa gwekanaakawuzuuma ku maaniina it is because of me you are having this job ni nokalaba obugumba kavuddiiri kasiwuufu oba temulya mmere ku kisaawe sinzaakumme mmere waliwo sadness gyosanga ku feesi z'abantu beairport nanyiga n'olowooza eigwa omuleeta ku mulimu guno sikuleetanga ku mulimu mbwa gwe omulimu gukukebera pasipooti yange gyendaga sikumbuuza bintu birala nze isimanga we mapitawo tombuuza kozize ndi travela kati gwe ali mubijozi bya bbulu ku sivaviason oyinza obuuza nze ebibuuzo gwembwa komaaniina ng'obuuza nze wakatulavolinga ensi mmeka bogasi nikizimbya ebitama nikidirayi ngaomuntu ekifo kyokgenda nomuntu nalemesebwa enyonyi nga kyagala emitwalo abiri temufuna musaala muli basiru madamu bamutulaki olesa ebizibu bingi ku entebe airport gwe wenyini management etusobedde sivaviation handling service mukulu kuteesa wesiba ku kisaawe kyaffe netukikulekera nini saavisi zikulema sente abantu bakuwa wagaggawala oli muvundu fuge naye toyina sente yonna gyogenda genda nayo mutaka sente zojje ku bantu ku airport mr kutesa you cannot reverse your years you are in your late pain ebigere byakuzimba wayini owalula biwalule i know ah kabulengane simanyi ate oyogedde kutesa toddangamu zebyo n'obimbuulira yekyuli e eh, tayo ne kutesa toddanga muno mpenenera konze bisibimanyi hmm? ofuza abantu baba wa descent muli ku airport osente muyina naye ate ne mu extorting buli kantu konna ne mubba emmere ne mubba perfume ne mubba deodorant ne mubba ensawo ne mubba buli kintu ne musokoola ensawo ne mutwala ssente z'abantu ne muba misingisa ennyonyi kizi what is this na uganda airport abakozi muyina okweddako muyina okweddako muyitiridde mukoze kiosks mukoze bizinesi mu bintu by'abantu overtak omuntu amazazaakunyonyodamu living sawa yino tiketi eno ogisomye notandika osinika ebinnyo kyonna kizimbye ebifeesi eringa erimu amambuluga yo idiot wavaawo ani yakuwa omulimu mbwa gwe komaniina ne mumalako abaana emirembe omwana atunze buli kimu agenda mu nsi ndala kweyiya alina tiketi emu emutwalidde emyezi munaano funa ekisiru kiri ku kawunta kinoonya emitwalo abiri omuntu n'amisinga ennyonyi na mulimbwa temuyina kimuli mulimbwa nammwe muddugalira ku airpot n'obisanga nga essaati za bbulu zonna zagegereko naye mbukikola ku airpot muddugaziza airpot yaffe mukifudde erinnya ebbi embwa zino ne mumalako abantu emirembe entebe airpot naye bamutula kigwe bamutula kigwe gwe abantu tebali kusonyiwa oddukanye eyapooti gaddibenga lye tunoonya newe tukuwolereza nga tetuyinaawo abantu nga buli kyebogera weekiri mukulu kuteesa handling service ekugaggawazza n'abazzukulu bwe bali babagagga naye omululu gw'essente gwakubeerera kimisikiini mu maaso ga allah ne bwofuna ssente otya osigala oli misikiini miskini ogenda kufa bakuteeke mu bugoyegoye bakuyingize entaana oba gwe kuteesa oba gwani oba muli bagagga mbwa ogenda genda mu ntaana anytime from now ne noomalako abantu emirembe nogudu buli kintu n'olulunkana oyagala buli kintu obeere mu palamenti obeere minisita obeere defensi buli kintu bannanga obukopi nabwo kibi n'obuluvu ofunyeko katonda akuwadde naye nosigala ng'oli mululunkavu ku mutima abantu ne bakola ku airport omuntu ozze ofuna omusaala gwo tomanyi gyendaga enkula ze passipoti ne tiketi wambwa you idiot what else do you want tebagenda ebola bantu wanafi kukumitima kafiruna si banadini bakafiri omuntu agenda okwongeza ku ekonome yeggwanga mbwa gwe gumanyira ali mubisaati bya bulubulu babiwandiiseeko biyimirira nebigegere engegerezegeze kuno kyonna kiyimiridde essaawa nya nekiryoka kikuletako enugu embiisi gwe wakireeta ku kisaawe tokiwanga ku mulimu nekisokoola ensawo nekibba lumonda afise nekitwala pafyumu w'abandi nekisokoola sente z'abantu mu nsawo yo idiots ati entebe mweyita ki mweyita ki mwe bannanyini uganda byonna nebyasaamirira okuva ku makya nebitawanya beekonome sapota tekivangako ntebe bakireeta buleesi omanyi bano emirimu bawaabaganda baabwe bakijjaeyo kasagama ne bakireeta kiwunya omuzigo omuganda nekisiniikirira amannyo e entebe kyakalaba e, e, amataala tulabye ennyo bannange si wakubadde ne tulina okuwugira yes muva mu kyalo ne bakuwa omulimu olwokubanga abali ku kisaawe mubalinako oluganda no professionalism osuulira kiva mu kyalo n'amata ne kijja entebe ne kyasaamirira ebinnyo ne bibeera kungula olunaku lulamba notandika otutawanya economy support aze alina ticket alina visa it is your obligation ya alone embwa <coughs> lumunga embuuza mbu olagawa kiyimiridde wano ku dipaca wabweru kiri mu gusaati gwa bbulu kireze ekibuto kinyo kinyo ebinyo mbu nakyo kimbuuza namubuuza gwembwa obuuzaani oyimiridde nebweru ngaombuuza ku travelling oli musiru naye bambi banauganda babeera batebamanyi travelling buli gwasanga ndaga passport ngaamulaga ndaga passport ngaamulaga ngaani kisaawe gwembwa nomanyira gwe ngaomanyira ikyuli nti oli okola kwentebe eyapooti wakalaba eyapooti mmeka idiot ngenda kujja entebe ndabewo omuntu yenna ombuze tino isimag mpa sente nkwambale nze sifayo misinga nyonyi nakamisinga enyonyi nyingi dont even tr njagala nzija entebe embwamue wabeewa mmanyira nga nina tiketi nkulage lesoni wawoojya embw eno ŋŋenda kujja entebe ngezentuukewo omuntu yenna ombuze ekibuuzo otegere isima yaani mbuzi mmwe mumanyira muddugala mubeera ku kisaawe kyaffe ne muddugala ebitogi oba ebimu tebinaaba biva eri abatuwalist kyebavadde bakendeera omusajja yanga natuka ku entebe ng'omukazi andisiivi nga yenna addugala ekitogi awunye enkwawa kiryawo mbunakyo ate kisitopinga mbunakyo kinoonya emitwalo abiri kirina okugajja muntu nekimulemesa fulayiti omuntu alina okgenda kirinda emitwalo abiri oli wagaana nga gwonna gutugubala nga gutandika onyiiga nga gumulemesa enyonyi tekimanyi pulayisi ya nyonyi tekimanyi pulayisi ya tiketi ya nyonyi babijja mu kyalo anti bagenda ne bawa muganda waakyo omulimu n'agenda n'abikima nebiva eyo wala mu kyalo nekijja nga kyonna kyonna kivireja aganyo gali kongolo gano muzo wayo olabisa manyo mbwa gwe komanina eh olabisa manyo ewamwe mulabisa manyo <laughs> najja tinga yena yagala gakute mamas mulekera awo okumanyira bana Uganda yes mulekerera awo ddala okumanyira bana Uganda ku airport you mwembwa mwe byambala blue simanye bitula ku kawunta oli musiru okutula ku kawunta mulimu gwamaanyi okebere passport just visa ogwo mulimu gwamaanyi oli musiru eh, gwaolosenga mwe muvuga ennyonyi eh, otula butuuzi ku kawunta nga naawe oddawo yasaamirira wali ogenze mu nsi ki tebifunanga ku visa ebimu biva buvi mu kyalo the bades okubanga internet mugitawanyinze i cannot nze simanyirwa wadde eyahostes oli musiru gwe weitulesi weitulesi womubanka womubanga nze simanyirwa weitules eyahostes you cannot eyahostes gwani oli musiru munokatuma nekatandika okwetunuze okola mubaala okola mubaala yamubanga kigambo bakikyusa bukyusa mbu air hostess no oli ebbaala nga woolaba kasabulanka nga woolaba amabaala gano agabeerayo ekiro ba air hostess bakozi ba mu bbaala bakola ki ekirala ennyonyi iziba and restaurant ennyonyi iziba and restaurant lwakuba eba mu bbanga nini keeyisaawo nga kepalawuda musimanyi eyostis nogalaba kano babutuusa ne babusonseka eri mu buwooteeri obusonda tebabawa na luumu ogenda omanyire omuntu atambula omanyire nze ngaoli eyahostes kati ate oba eyahostes tamumanyiira ate manyirwa akukola ku kawunta y'entebe oli musiru kawunta y'entebe gogokola ngaaniyo idiyoti gwomanyire travela nze bikwatirira ensawo z'abantu n'okibuuza owaayo ebyuma weebiri ensawo oginoonyamu oti byonna biveeka nga bizze kubba bantu batambula amatooke kigasuubira awo pafyumu kigisuubira awo buli kintu kisuubira awo kati kitandika okulemesa abantu okuva ku makya naye entebe airpooti mmwe ewiiki ezi tugenda bakolako kampeyini abantu mujjaggobwawo awo mujjaggobwa mudde mu kyalo gye mwavambwa mmwe biriga goye goye nze mwantama nze omuntu atawanya omuntu webwego ntamirawo mwantama yawe munda batonsinikira binnyo nja kugambya ogenda osinikira ennyoko tonsinikiranga don't you even dare try ugandans don't awo ndi mukambwe nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo tujja basesebbula tujja basesebula era basinga mujjagobwa tomanyira munauganda mbusimanyi otula ku desiki omukazi nekyegiriza ebikalo bindi oizolooza nno okukobera passport oizolooza oba betaaga diguli yaki tebiina na diguli omanyire nze yafuna fomu p 7 sikolanga kuliteke ku university nze nyinza okugenda nekola ku kawunta kweyapoti oli musiru it doesn't require any qualification okebera visa nti yeeno ne, ne, ne passport y'omuntu does it require edigule waliwo abalina diguli awo those idiots never went to school tebalina somero lyebalagamu nekimala obudde bw'omuntu agenda otravolinga nekyasaamirira byebirina amannya agali kungulu agayero ebisajja byebirina ebitw ebyagongobala oba babijjawa byonna obubbi bubiri ku feesi obunaku n'obanga guwakituma okukola musana tetukutumangako ku airpooti bogas mulekeraawo okumanyira abantu kwentebe airpooti mulekereraawo ddala okumanya ate muli basiru ate mumanyira bannauganda ono muna uganda munno gwolese ennyonyi muna uganda munno kyokka nga naawe otogulanga ku tiketi ezembwa mulinda emisaala gwa mitwalo kumi n'etaano abiri oba mwagala okuba nga mugendye wakuteesa nannyini handling service ayina buli sente ali wali ewakawe yanywa wayini ebigere awalula biwalule hey, katonda nnoomuvangako sente zonna zaayina n'omugaadduko jjo wano <laughs> hey. ebigere awalula biwalule naye ngaebbanga lyonna simanyi entebandoling saavisi yakuteesa yakuteesa naye munange mukulu kuteesa ne bwonookola otya <laughs> ne bwokola otya museveni ne bwakwagala atya si ye katonda naawe wennyini okimanyi mukulu kuteesa wooli ebigere owalula biwalule naye nga sente weeri gwenyigiriza bannayuganda weyagalize naye mukatonda muggulu katonda ayina bwanyiga abagagga temubalaba bagenda ne bepanka n'ogenda owulira nti bwagenda okunaaba ne bamukuuma bwagenda okumutoyi ne bakuuma naye abakibakyamukuuma allahu subhana wataala ne bagamba nti omugagga mukikomera allahu yaalamu yatumidde naye ngaabaavu weetuli gyebali mumaka gaabwe babadde batwala sente z'abannayuganda naye kati ebigere bawalula biwalule amuteringiyu <laughs> bamugamba ajje mu bantu mu sando jalaba ebigere we byazimba awalula biwalule n'omugamba yee lemera ku bantu ne allah ayina engeri gy'abalemeramu akukkakkanya kutesa ngaotutte sente entebe entebe andolingi saavisi abaana bo nemweyagala naye kulast ojja kgenda mu ttaka kuteesa nga toyina wadde ekikumi ensi ejja kunakuwala ennyonyi ejje ekololo nga bwe bakola togimanye ya museveni olufa be pa ngaepakinga ekololo kati abakulu bagitya omugamba linnya ku nnyonyi ngaatya kuba akimanyi waanaafa ennyonyi yo weeri museveni tomumanyi muggaba ennyonyi oh, twagamba mutebire tuyambe oveeko bambi mutebire okoye vaako mutebire neyeesiba ku ntebe yaffe mutebire webambi vaako mutebire yamala naafa nenvunyu si yali omunene ati zaalyalyadde omugumbagumba twagambanga mayombo weeyise bulungi weeyise bulungi mayombo maama nga mayombo tagambwako oh, allah ayina bwakakkanya mukulu kuteesa allah ajja kukakkanya ne sente zo zonna ojja kukakkana nga nakati wakkakkana obeereyo mu nju nga nene naye ng'oli wekka time allah yakola obudde misikiini newewesiba ku duniya otya allah yakola obudde mugaggawalidde ku bantu ne bagenda ne babonaabona mmwe ne mwenyisa ssente zonna naye wallahi billahi tallahi tosobola tuuka 2050 era wooli chuka keno chuka keno owekera basawo buli saawa buladi tempulica ati tempulica buli saawa naye ngaoli mugagga tulugunya efuze eh, eh! Eh, abantu batutte buli kimuggo ogagga wadde wegaggawaza obudde allah subhana wataala yabukola yakola obudde allah mujja tuuka ekiseera nga airport gye mubonyabonyezaako bannammwe tokyayinza giyitamu ng'oyagala kuyita tanzania ng'oyagala yita kenya bannauganda batalina musanga abayita ku airport atebe mutulugunya we cannot keep quiet mututta ne mutumalawo we cannot oba mututta oba muyina abakulu but we shall speak entebe airport the most corrupt entity entebe authority civilviation authority very corrupt entity mukulu kuteesa newe banakugaggawaza batya allahu subhanahu wataala agenda kuyita ate okufa kukaawa kuluma ne bwoba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero owalula biwalule naye ngaoli mugaggafuge lwaki togula ebigero ebipya lwaki tofuna omutima omupya allahu subhana wataala ajja kukkakkanya ne airpooti yo bajja kukkakkanya ne airpooti yo otutte bana uganda for granted basasudde buli kimu n'emisikini tokkuta sente tokkuta oli vampaya wa sente mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiiwo ne mutwala buli katono omunaku kayinawo newootuuka ng'abantu bonna esente bayuzanjuzeeka naye allahu subhana wataala agenda kukakkanya wallahi newooli mu nnyumba bakuyamba buyambi lwaki bakuyamba buyambi omugaggafugge allah yasinga omumanya mubonyabonyeza bannauganda naye olunaku lumu olunaku lumu lumu embwezi ezituula ku kawunta ne musokola emigugu gy'abantu ne mubba ssente z'abaana najja n'omusaba emitwalo abiri n'omulemesa ennyonyi kisiraani lumu emotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu ataano dedi yes there is a way we repay you mujja kuba muli mu basi egwe byeraba embw ezo zonna zikutukeko emitwe iddeoyo eh, eh, eh, tujja kuba tusanyuka mumitima lwaje kalyonso tit for tat tetukyasobabaogerako bulungi mwayitirira obubbi buli muntu yenna posting entebe airport entebe civaviation nti babbi musale vidiyo mubuteeke buli wamu mubapokera omuliro bantu ba mutima mubi nnyo babaleeta buleesi balinga batali bannauganda bafiiriza ekonome ladies and gentlemen ekyulide draganet wat nate ku bulaaya tomumanyi oo oh, tutandika olu you know, no, no. <laughs> sawe mumuli beautiful muli manyi nze lo material nze drug abasigadde cigarettes emu can even need to compare tebasobola you and them can't try at all they can't